improvisada. Sí, sí, i aquí estic mullant-me sota el paraigua. Yeah, estic aquí mullant-me sota el paraigua. Yeah, i aquesta cançó improvisada, improvisada és un rap. Yeah, gravant sota el paraigua, sota el paraigua. La pluja va avançant, estic sota el paraigua. Yeah, yeah, sí, adeu, me'n vaig, adeu. Yeah.